მაშინ ჯერ კიდევ სასკოლო კლუბის ლიდერი ვიყავი და როგორც კი გავიქცი ამ პროექტის შესახებ, მაშინ შევიტანე განაცხადის ფორმა. 15 ახალგაზრდა აღარჩიეს სხვადასხვა თემებიდან ახალგაზრდული მშევალთა საბჭოსთვის. თითოეული ჩვენგანისათვის დიდი მიღწევა იყო საბჭოში მოხვედრა. ჩვენი ოცნება იყო ჩვენი თემების განვითარება და ეს ტრენინგები ჩვენი და ჩვენი თემის წარმატების გარანტია იყო. ტრენინგებმა მასწავლა ნამდვილი გუნდისა და ლიდერობის შესახებ. ყველაფერი და ამის შემდეგ დაიწყეს ზრუნვა არამხოლოდ ჩემს განვითარებაზე, არამედ მთელი ჩემი გუნდის განვითარებაზეც. დამანახა ის გზა, რითაც შეიძლება და мотиваცია ამემაღლებინა სასკოლო კლუბის წევრებისათვის. ამ პროექტმა მე მომცაცოდნე დავნარები, რომ აღმოვეჩინო საკუთარი თავი და ჩართულიყავი სხვადასხვა აქტივობებში. ფონდების მოძიების ტრენინგის შემდეგ ჩვენი მეგობრის გიორგის ეტისთვის საჭირო თანხები მოვიძიეთ. რაც თორე ეს იყო პირველი აქტივობა, რომ ჩვენ სირგული არსებული რესურსების გამოყენება შეგვეძლო. ყველამ ჯეროდა, რომ ჩვენ ახალგაზრდებს ბევრი რამის შეცვლა შეგვიძლია და ჩვენ დიდი ძალა გვაქვს. სიმართლე გითხრათ, ჩემი უდიდესი ოცნება იყო, რომ მე ნახა ახალგაზრდები, თავდაჯერებული ახალგაზრდები, რომლებსაც პასიური ცხოვრების წესი უკვე შეცვლილი აქვთ და უკვე წარმატებული მომავლისთვის იბრძვიან. უბრალოდ მოხალისეობის ტრენინგმა დამანახა ის გზა, რითაც უნდა მიმეღწია ამ ოცნებისთვის. ამას მოყვა ერთწლიანი მოხალისეობის პერიოდი ვოლდენ საქართველოსში, როგორც ახალგაზრდული მუშაკი. წინა დაფხულს მეც მოხალისებდი ბოლდიჟანში რამდენიმე თვის განმავლობაში ვეხმარებოდი ბავშვებს რომ უფრო მეტი თავდაჯერებულობა ქონოდათ და პროექტების წერასაც ვასწავლდი სხვადასხვა თემიდან ორას ახალგაზრდასთან ურთიერთობა და მათი მოტივირება ზუსტად ის არის რაზეც ვოცნებობდი გასუკვა ვარ სტუდენტი, ისე ვარ მოხალისე მოდუჟენში, უკვე თბილისის პროგრამაში, ვეხმარები მათ ახალგაზრდული კლუბების ჩამოყალიბებაში და მათ უკეთ ფუნქციონირებაში. ახალგაზრდებთან შეხვედრისას ვგრძნობ, რომ ისინი ერთი ნაბიჯით ახლოს არიან მათ წარმატებულ მომავალთან. ზუსტად ეს მინარჩუნებს და мотиваციას და სურვილს, რომ გავაგრძელო ის გზა და უფრო მეტი გავცემ. მე ვარ ბედნიერი, რომ ვაკეთებ ჩემს საყვარელ საქმეს. და აი ახალგაზრდულმა მრჩეველთა საბჭომ მე გამიკვალა გზა ჩემი წარმატებისაკენ. ამჟამად ისევ ახალგაზრდებთან მუშაობ ორგანიზაციაში, მაგრამ უკვე როგორც თანამშრომელი. და მჯერა რომ ახალგაზრდებთან მუშაობა ჩემი მოწოდებაა. As a volunteer here at World Vision, I've been able to see the success of the project and how it's expanded since starting three years ago. And even cooler is I have the opportunity to build on the positive results the project has already had. And thus, I think spa is a great opportunity to make a positive impact with a small amount of money.